اي أيوة، حبايب القلب كيف حالكم طيبين معكم عبد الله وبريد رجعت لكم ب game جلد سكوادات حرفيا جلد ال game يعتبر solo squad لانه كان معي team ما ادري ايش كان يسوي بس جابوا كلتين طبعا عدد الكلاد انا جبتها اكثر من عدد اللاعبين ربع ال server. ما بحرق عليكم خليكم تشوفوه بنفسكم قابلت ناس في هذا ال game طاحينه اكل من بروحه من اعدادي والام 7 اللي من اعدادي شوفوا الفيديو اعطونا رايكم في التعليقات لا تنسون تدعموني ب like خفيف لطيف واشتراك تحياتي للجميع وخليكم تشوفوا المقطع بس ال game هذا هخلي هخلي ال game يولول ال game يولول نو مرسي ده cover صح يا رايح والله انت ما ترحم ال game هذا لك خلي ال game ولول تقول لي ما راح يولول هذا كم ولا 7 7 كده اقول لك بيولول لا طمع آه، طمع دمر طيب دمر ارفع دمر باير من باير بدخل باير جوه تعال بخش الهم تعال تعال الله Watch out! Watch out! Watch out! واحد تحت شوفوا ارفعني ادخل ادخل على جوه ادخل على جوه ادخل ادخل امسكه امسك ادخل ادخل جوا وامسكه في ناس برا كمان الرايق اعوذ بالله ينزل قبل الله قاعد تلوت لحالك Dale. في واحد تحت كم واحد ترى؟ اطلع اطلع خدوا كفر خلاص صناديق بس صناديق بس كم كيلو عند الحين؟ طبعا لسه لسه لسه لسه باقي باقي باقي والله والسلعة يرين طلع بوش بوش طمع طمع هذا جوا قال رايح فين رايح فين اولك موجود اولك موجود على الحدود حول جزيرة أكيد أتراك مصبرين في صوت هنا في صوت هنا في صوت هنا أرجع أرجع أرجع صوت؟ إيه عند عند البيت هذا Marked a location. لله اطلع يا كمبور اطلع صلاح كبشك إيه. لا و... واثقة من نفسيها مش واخد بالها كده اطلع يا مش واخد بالها كده آه، مغمبر انك ما تعرف تسمع قال لك قفشته ما تعرف تسمع والله صد سمعت الضب انفك إيه، لا شيء Ah, la llave. لا بوش لا بوش ما هو بوش هم اصلا هيظلم اطلع لك انت مو معك 100 طلقه اه اطلع يلا بيك اطلع بس تبقى هناد ولا سلاح اه اختار سلاح مزجين يا هنا وصلنا لنهاية المقطع طبعا هذا المقطع شيء بسيط انا بالطريق ما بحرق عليك سوي اشتراك وفعل الجرس وتشوف بنفسك اعطوني اراكم بالتعليقات لا تنسون تدعموني ب like خفيف لطيف والسلام عليكم كانوا solo squad. اثنين كلات بس ساعدتوني <laughs>